di kandangnya nggak gayeman baik atau tuh beda jenis eta gitu baik <laughs> iya mah kewan ayah kabeh dinya anak <laughs> malah iya mah hampir jeng orang koros godos? tah hewan tinggalkan perwatakan kehewanan sucikan Gusti Allah nah lamun urang bisa nyucikeun Gusti Allah ninggalkan watak kehewanan sakali sholat karena ya Allah Akbar kacai deui geus milu deui imam dua rokat kacai Masya Allah mana bejakeun ayah lah jelema ge maksud lain orang dia bawaan pula apa itu lah iya wan Cout eta kapantina betin aya anginan an untuk stabil makanan j minuman mata kanjing Nabi manga ngatur bagi tilu tuh jangan yang inumen janganlong kra kurang datang tuh puasa puasa berang nama puasa barang magrib koboan ya Allah ya tinggalkan perwatakan hewan watak ke hewan ulah lebatin dah, ulah lebatin nginu ulah lebatin sare cukup sampai sampai ting saretnya setengah jam oh ngaheapnya nggak nggak ulah milu balik jangan <laughs> iya kan lakon hiber lakon hiber kanjeng Nabi nu mantak dihiberkan ku Gusti Allah beren bahasa keren apa tete hiber nu mantak dihiberkan awaluma budia panghelana dimitian kanjeng Nabi teh ya untuk derajat kanjeng Nabi arruya masya Allah mimpi hela kal falak seperti waktu subuh cahaya-cahaya tidinya dibere hubiba ilah Kanj lebih tadi bere hayang nyepitanggih J mananggi jemah bunga de suara-suaraj nabi kebal 10 kebalik ke15 kebalik 20 ke kembali nyepi diluhur gunung serangan saat kata gunung tehba punlemahwati Kanj mimpi ti turun malaikat Jibril wajah kanjeng Nabi didatangkan malaikat Jibril sebab tapa eh iya mana tapana tuh tapa badak ahli-ahli tapa beda orang mati kudu ke gunung tapana di imah baik di imah orang mata tapana biar ke pemajikan wayah nanya ulah neangan emang kenal nih tapas lah kakak di jero kamar deh <laughs> cek pemajikan baru kali ini aja ya sial siapa <laughs> merentilok nah tadi nah jadi terpercaya pemajikan ge <laughs> dah ya jadi orang tambah bebe ke pemajikan yes ya, sterilkan kamar anak majikan ulah ngeganggu asup pulang ke kamar mau HP Uzza sih bawa HP heran nih mah. Dah stereotip. Iya deuk lalakon hiber mun Nabi Magnus jelas. Saha anu ngangkat malaikat hiber sebagai menko. Saha anu ngangkat malaikat itu Mikail sebagai pendamping nak. langsung Gusti Allah urang mah kuari diangkat jadi menteri wow musyawarah lagi ambai ambayan diangkat jadi DPR ambai-ambayan endek ngangkat-ngangkat pemerintah ambai-ambayan itu ge can karuhan pelaksanaan anak lamun geus Gusti Allah anu ngainstruksikeun langsung malaikat Jibril langsung malaikat Mikail jeung malaikat malaikat anu sejen letik koreng dunia teh qobdo sakieu mun bahasa urang sucikeun Gusti Allah dengan bahasa subhanalladzi zahiran wa batinan tinggal ke watak hewan urang mulai kebersihan jiwa orangrang muncul resep kurang-hudang tipeti mangih being ke senang ditibadah ke Gu Allah ya Allahtas bete ke kerotangas <laughs> si tolong gitu indah indah mengiku sunyinya Masya Allah takuka Gusti Allah hmm. Nu mantap para lia Allah bisa halali berte Ilah naken Gusti Allah ketika orang bisa nggak bersihkan Gusti Allahuh Allah utuutus malaika diletikkan bumi deka mana mana namun ayeuna uh, para aulia aulia Allah anu model sekarang itu geus kumaha meureun Jakarta geus kumaha meureun Banten geus kumaha meureun Pulau Jawa tetapi kulantaran aya kene para aulia Allah tentrem pemerintah kajen kena ngomong corona corona masyarakat aja tentrem tenang uh naon uh naon ya tak iya kudaon ya masyarakat alhamdulillah boga iman istimewa kurang diar ayah rasaan ingetkan mere rasa hmm. lo ba kaya tapi teka rasa-ras sanggu tuh di rumah sakit tabal yang ada jutaannya namanya rumah sakit be Masya Allah madu amis uyah kera asin segala rupa Masya Allah masih kenek rasa ke maha suci Allah nugas mere rasa ke bat rumah di paruman rasa Masya Allah nah lamun kang nabi dihiberarkan kuya Allah lain udahgen lamun para Aulia Allah dihiberarkan kubusya Allah lain udahgen jangan pottongan- orang mah Ummauh kurang meikkan diri baik Ti bodoh karena pinter kurang Ti bodoh karena pinter kita katadina itu eh, bisa wudhu teh yang bisa tay diri urang te kata dina orang tuh bisa salat tayang bisa salat tayken diri orang kuari mirat orang naik kurang manggis kosti itu baik kangje mag jelas pilihan Allah Aulia Allah gejelasmah pilihan Allah ulama-ulama gejelas pilihan Allah yang diri orang ah naik diri cara naik u mak itu baik bodoh karena pintar sakit itu baik tadi bisa wudhu supaya bisa tak tadi bisa salat supaya bisa tak bisa rukunnan rukunnan supaya bisa etang eh, ngaranana naikkin sendiri nih itu ngaran namun ayaang bisa wudhu Quran sekolah SMP ayaG pendidikan di sekolah SMP Babul wudhu lu bener atuh nggak jawabnya <laughs> di mana tuh takkan wudhu di mana pondok pesantren kurang hayang naikkan diri babu sholat ayah eueuh di SD eueuh atuh geus ka pondok pesantren urang hayang nyaho rukunan-rukunan syariat taekeun diri urang tina bodoh kana pinter supaya nyaho hukum-hukum Allah masa sebab laun mondok kampung eta pondok ya nama lahir dirinya payah dirinya bodoh terus <laughs> kampung pondok iya mah masantren tayarkan diri orang abah engke di akhirat ketika orang ditanya bisa nggak jawab. sebab orang enggak naik diri wudu bisa sholat bisa puasa bisa komo datang ke geus wudu bag-bagan syariat sholat, puasa zakat yang saja sajabana tak karena nabak-baan syariat hayang lu istimewa de coba ibadah kagusnya Allah teh supaya cara parasholihin Solihin ku ginahinin amad milih salat tertirin iin urang ma dua rakaatpat rakatat pe dong diuksaku Mahaaya pakuan goyang bahasa Allah tapi kok para ulama para wali Allahma tenang diuk teh rin qolbu nu beda datangkah hayang sokumah qbu kaken diri urang meken diri urang merah jadi urang mah inat bener supaya jadi bener Ti bodoh supaya jadi pintereta merah kurangrang nu kamari urang teh baji dorang hmm, Guski jurung kunam suhewani urang nga gede kurang teh kamari teker nyarupaan Kabo nyaruppan ka sapi nyaruppan ka kadal eh segala rupa dihayu ke deku urang teh Masya Allah garan bakal pae u teh meken diri urangsti hmm, mulai ayeuna teh rek nurutan kang je nabi kangj nabi ditken ku na suangan minimal kabete pemajikan buatjunya baik boga ya Allah ya nah hik Israet lempangkan diri urang menuju Allah taken diri urang ke Allah dengan cara tinggalkan perwatakan hewani urang dekettan nu bisa Kyaiimana nu bisa kita ji Quran sok menta petunjuk supaya orang tentjeng tenang menghadapi Allah ibadah ke gustya Allah tem mantap nah sebab ulah kaget di alam dunia Tecu di alam dunia masjid ayat gereja ayaah kuil ayaah dihayu-hayu get kita ke masjid anula bagian nama memoal dihayu-hayu kita ke gereja nutaya bagian memoal kita ulah-ula ka kuil bagian maka ditbae etmah diatur tugas ya Allah subhanahu Wa ta'ala tinggal u baik bersyukur Alhamdulillah ada nagamah resep masji resep bagus <laughs> tapi liwat liwat doang orang guru buba tol <laughs> tak iya ya jadi il kwa wa nu boga bagian bakalkah soga resep pasti ka nu boga bagian karena raka pasti resep nakah gereja nu boga bagian karena raka persesep na ka kuil kitab na di beda nu bakalkah sorga diberda resep maca Quran diber resep ma hadits diber resep kaca kitab-kitab syariat kitab-kitab Allah subhanahu Wa ta'ala diterjemmahahkan para ulamais jelas oleh hesek-hesek kaankiran masjid masjid istiro <laughs> Hai asli aktivitas diri itu Nah iya tidak introspeksi diri gue kau mana Nah ngerium di masjid masjid anyar Wih, megah begitu diriung-riung atau masjid panitia ngatur lurah masuk bupati Mulkuarima masuk polsek masuk kiai-kiai masuk tokoh-tokoh masuk di masjid tuh bangsa peng penggedek Aylah ah, Jeman udah kas jadi u ribut di jurum masjidribu nyaritakan pembangunan masjid Jing nyaritakan hikmah-hikmah ngabangun masjid Jing nyaritakan Fadilah Fadlah masjid para penggeek mana memang itu aya tak Kyai langsung hadiah kakanje nabisoahabat Aulialia Allah barangnya netau kagu Allah te konganannya jelamanu dilarang kam mas jedanwakkap nga wakal kenana murikak bulumbo ang asut Allah malah coba di kantong <laughs> Gusti Allah lagung Katolongok ternyata honganan setiap bangunan massjid nubogana ayah hanya ahli Allah anunyaho hadir gana dipillipdan pipillipan pipildan surateri suraseri Nahilah para jamaah kaum muslimin Wal muslimat rahimakumulllah hati-hati di meskid mejid ingat Quran kaungwakkapkenana Abeh masjid mana baik pin pin Barkah sesuai dengan masjid al- <laughs> ya pula cara dihiu lembur di itu Ah. masjid dijual <laughs> itulah para jamaah kaum muslimin Wal muslimat rahimakumullah eteta bahasa nubo teh panjang